Para aquellos que quizás no saben, esa costumbre de alzar la partitura cuando la compositora o compositor no puede presenciar el concierto. Es algo que yo he visto solamente aquí en México y me parece una costumbre maravillosa porque es la manera en que el público, el escucha, pueda expresar su, aprecio a la creación de un compositor con vida. Entonces, cuando me ven alzando la partitura, <laughs> es por eso. Sigo con la pieza que Georgina Derbez de México me hizo el, honor de escribir para Rumor de Páramo, que fue mi primer eh, proyecto de encargos, homenaje a Juan Rulfo. Ella tomó su inspiración del cuento del Llano en Llamas, Nos han dado la tierra, es un cuento que tiene mucho que decir acerca de la persistencia em, y el aguante, y se llama la pieza Del viento, la esperanza, From the Wind, Hope.